¿Qué trans amigos. Hoy le echamos ojo a los zapatos más pesados de Adidas. Los 4D XD 4000 Carbon. Vamos a ver si de veras están bien carbones. pasar este video quiero invitarlos a que se suscriban al canal, le den like al video y a que nos compartan en sus redes sociales. Pues aquí lo tienen amigos, los XD4000 en el colorway Carbon. Estos papos son el último grito en tecnología deportiva de Adidas, que nos haría creer que la tecnología 4D en esta chancla es el futuro del zapato tenis. Pues si no lo saben, la tecnología 4D es esta suela que es fabricada con un proceso de impresoras de 3D, cual hace posible este diseño tan único. Pero esta tecnología no solo es un toque estético. Adidas nos propone que el futuro de esta tecnología es poder imprimir suelas que están 100% customizadas para el pie de cada consumidor. En este momento Adidas todavía no ofrece suelas customizadas. El costo de imprimir las suelas de esta manera es caro, poniendo a esos zapatos que tienen la tecnología 4D como a 300 dólares americanos o más. Este colorway en particular vendió en el sitio de Adidas por 350 dólares americanos. ¿Cuál deja la pregunta? ¿Vale la pena pagar un precio tan exagerado por estos zapatos? Pues la neta no, chavos. Estos zapatos por 350 dólares americanos están muy, muy, muy caros. La neta, el diseño de estos tenis está padre y la estética de la suela pues, está muy impresionante. Pero la neta es que la calidad de Adidas está muy pedorra como para exigir esos precios. En este par en particular, el par izquierdo tenía un chorro de pegadura que estaba chorreada enfrente aquí de la punta del pie. Y el derecho tenía la punta medio despegada. Al zapato izquierdo también se le soltaron unos hilitos aquí en la costura después de solo calzarlo unas cuantas veces. Defectos así en tenis como estos podrían parecer diminutos, pero la verdad es que por 350 dólares son completamente inaceptables. Pero desafortunadamente eso no es todo. La tecnología 4D es súper rígida y no tiene nada de cojín. Así es, chamacos. La marca que impuso el último estandarte de confort con el Boost Phone, ahora nos dice que el 4D es el nuevo estandarte a doble el precio y sin una fracción del confort. El veredicto final es que estos papos ya están chulos, pero la verdad es que el precio está muy inflado. Por la falta de control de calidad y por no llegar ni a los tobillos al Boost, es nuestra opinión que estos zapatos solo valdrían la pena si estuvieran alrededor de como 120 dólares americanos. Pero pues al que solo le interesa mandar el mensaje de que no le importa el dinero o el dolor de pie, pues como dice Paquita, atásquense ahora que hay modo. Bueno chavos, eso es todo por hoy, pero por favor díganos en los comentarios qué les parece la tecnología 4D y qué es el precio para estos zapatos que a ustedes se les hace justo. Órale, hasta la próxima.